Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний видеоролик называется «Работа в Германии 2019. Мнение поляков об этом всем действии». Сегодня я хочу взять интервью у поляков, проходящих по улицам Белостока э, в праздник Три Короля, польский праздник и э, узнать все-таки их мнение, как это повлияет на польскую экономику, а именно то, если несколько миллионов украинцев и белорусов уедут на работу в Германию в 2019 и 2020 году. Что ж, если вам интересна данная тема, устраивайтесь поудобнее и поехали. Dzień dobry, przepraszam, ja jestem przedstawicielem Polskiej Agencji Pracy, jeśli możecie odpowiedzieć na kilka pytań, to dwie minuty zajmie. Мені інтересує, як є з вашим зданням. Просто є у нас така інформація, що е, в тим року може до праці в Німці виїхати з Польщі понад 2 мільйони українців і білорусинів. І питання в тим, як то може вплинути на польську господарку. Powiem tak, może e, więcej się wypowie mój mąż z racji tego, że pracuje właśnie z e, Aha. pracownikami, którzy pochodzą z Białorusi. Tak? I z tego co ja wiem, to jest bardzo zadowolony. Aha, dobrze, dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem Polskiej Agencji Pracy i mamy tylko kilka pytań do Was. E, u nas jest informacja, że do pracy w Niemcy może wyjechać w tym roku i w następnym ponad kilka milionów Ukraińców i Białorusinów.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 Dobrze, no to dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do widzenia. Do widzenia. нас jest така інформація, że в tym roku до pracy в Niemczech e, z Польщі może wyjechać понад 2 miliony ukraińców i білорусинів. Як є з вашим знанням, як to może wpłynąć na polską gospodarkę? No pewnie trochę polska gospodarka straci w takiej chwili, tak? Jeżeli odpłynie jakaś tam siła robocza z niej. Aha. E, no myślicie, że nie będzie jakiejś katastrofy za bardzo? Nie wydaje mi się, żeby... Aha. Tak. No może wpłynie na to, że zwiększy się pensje u nas, no nie?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 Młodzi ludzie z reguły wyjeżdżają gdzieś tam, no nie? No tak to jest. Dobrze, no to dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. <laughs> Do widzenia. Dzień dobry, przepraszam, jestem przedstawicielem Polskiej Agencji Pracy. Czy możecie na kilka pytań odpowiedzieć? znaczeniu, jaki wpływ to może mieć na polską gospodarkę? Ja w sumie orientuję się. A wy chcieliby w ogóle, żeby wyjechali z Polski, Białorusiny i Ukraińcy, czy nie? Czy, czy obojętnie? Nie interesuje, nie interesuje się ogólnie polityką i takimi sprawami. No, wam nie przeszkadzają w ogóle. Nie przeszkadzają.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 E, no, Nie, oczywiście, że nie przeszkadzają. nie jest Decyzja, gdzie im jest lepiej. Trzeba jechać tam, gdzie się lepiej żyje być hmm. tam. Rozumiem. Się dobrze żyje. Po prostu wiadomo, że bardzo dużo Polaków pracują w Niemczech, e, w Brytanii, tak? I po prostu jak wyjadą, e, no jest takie zdanie, że jak wyjadą na przykład bardzo dużo Białorusinów, Ukraińców, to tutaj e, zwolnią się e, pracowne miejsca i nie, nikomu będzie pracować. Co myślicie w tej sprawie? Będą pracować inni. A, czyli inni przyjadą i żadnych problemów nie będzie przez to. w Ja im życzę, żeby żyli tam, gdzie im się dobrze żyje i gdzie chcą mieszkać. Dobrze, dobrze. No to dziękuję bardzo. Do widzenia. A przepraszam, kogo pan reprezentuje?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 И делать выводы только вам. Э, друзья, если вы хотите, чтобы подобные видеоролики с соцопросами еще были на моем канале, э, то, пожалуйста, поставьте как можно больше лайков под этим видео, также пишите обязательно комментарии под этим видео, потому что ваши лайки, комментарии э, очень сильно помогают продвижению ролика и канала в целом на YouTube. Также обязательно делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Если вы заинтересованы в работе в Польше, то ссылочки на мои ресурсы, на которых будут вакансии с подробным описанием, вы сможете найти в описании к этому видео. Там будут ссылочки подписки на мой телеграм-канал. Э, там будут подробное описание всех работ. Проходите и подписывайтесь. Также там будет ссылочка на мой сайт antonbeluk.ru Проходите и подписывайтесь. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на мой канал э, на YouTube, обязательно подпишитесь на него прямо сейчас. Нажмите на колокольчик рядом с надписью подписаться, чтобы не пропускать видеоролики и прямые трансляции на моем канале, в которых я отвечаю на ваши вопросы в чате онлайн абсолютно бесплатно. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До встречи за границей, друзья. Пока. Yeah.